jadi kita punya peralatan mungkin akan di baik pulih nanti tapi tidak apa Bedak sesar ya, akan dibuat bedak sesar Bedak sebagai Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain. Elakkan berhati pelitup muka ataupun mat apabila berada di luar rumah sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter okay, ya, ah, dan sekarang yang betul. Pergerakan akan bermula daripada pekan daerah papar menuju ke pekan Sabendo. Ah, Okey. Kepada individu kita jaga kita. Ah, yang pasti. Leo. Hmm. Ah. <laughs> masih lagi separuh ya, lagi ya kosong ini perut apapun kita laksanakan tugas yang dimanakan terlebih dahulu nah, jadi yang untuk ya, peringatan kepada orang-orang di luar ah, berhati-hati covid ini tidak kelihatan jadi kita jaga kita, kita jaga keluarga kita. Jadi hati-hati lah. Ya, kecil. Oke. Oke. Oke, ya. sekarang kita akan eh, buat kebahan umum di Pekan Papar dan juga akan bergerak menuju ke Pekan Kinarut dan Lokawi. Jadi kita sama-sama lah ikuti ini vlog. Eh, jangan lupa untuk subscribe, like, share ini vlog. Jadi kita akan uh, kongsi kesedaran ini kepada semua COVID-19 berada dalam masyarakat. Jadi kita sentiasa beringatlah kita jaga kita. Alright. Alright. Alright, saudara. Hmm. adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi. Ataupun mas apabila berada di luar rumah, sentiasa amalkan penjarakan fizikal 1 meter dari orang lain setiap kali berurusan di luar. Kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Jika batuk dan bersin yang betul, tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang bertutup. Tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompal. Orang ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu lama di kedai, restoran atau lokasi tempuan awam. Oleh itu, anda dinasihatkan segera balik ke rumah apabila selesai urusan di luar. Ingat, patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian dan terima kasih.

Investigation Patient Under in the Investigation PUI Alright, so Pray po papar lah Harap papar ini ah, Apa, lama-kelamaan dia turun balik Pergi zon hijau lah Sekarang dia zon merah Tapi belum ada lagi pengumuman untuk ah, Apa PKPB Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat Belum ada lagi Diputuskan oleh Kabinet Negeri Kita tunggu sekejap kita sudah sampai di Melinsong Bay. 19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehan cacitan yang tinggi. Menggunakan sabun dan air yang bersih atau hand sanitizer. Elakkan bersalaman atau bersentuhan dengan orang lain silakan berada di tempat yang sesak. Pada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin di rumah, sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 19. Sudah, sudah apa? Tembakan di Balingsong, jadi kita akan bergerak di Kinarat lah. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam bagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. Dan tertutup, amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu sila lakukan pembasmian kuman ataupun disinfeksi dengan kerap ke atas peralatan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang arahan tersebut, jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun dapati melanggar arahan sama aman itu yang positif tuh. di bawah ya, akta pencegahan ya. dan pengawalan oh, penyakit kita hari dong sanitasi sudah sudah sanitasi lah sudah hmm. sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, lesma, sakit tekak dan sesak nafas dapatkan <laughs> rawatan di klinik kesehatan yang berdekatan. <laughs> Eh, ini kali lagi listrik rumah Malar. adalah tempat yang paling pelan. Orang eh? ramai adalah tidak digalakkan untuk berada terlalu ramai di dalam. berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah. Virus ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehjangkitan yang tinggi. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam. Itu tersebut didapati melanggar arahan Tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Patuhi SOP, amalkan 3W dan elak 3S. Bersama kita mencegah dan memutuskan rantaian COVID-19. Sekian. sesak, tempat yang sempit dan tertutup. Amalkan etika batuk dan bersin yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan. Buang tisu selepas digunakan ke dalam tong sampah yang tertutup. Sila patuhi arahan tersebut. Jika individu tersebut didapati melanggar arahan, tindakan boleh diambil di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kom hari ini hmm. terakhir petang yang las hari ini kawasan taman pengelat pengelat apa ini pengelat besar hmm. uh, perubahan ini sudah patah ya guys ini rajunnya dia punya ini sudah patah jadi tadi tidak bunyi jadi sekarang kasih Derek sejalah ini pun sendiri punya ya tuh Junedi hmm. jadi harap-haraplah ada yang beli sponsor lagi barang nih